हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में नया क्या है आइए आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए ये गूगल शीट ओपन है और यहाँ पे लिखा हुआ है याहू और गूगल ठीक है तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाइए और इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया अब यहाँ लगाइए एंड ठीक है आपको यही वाला एन लगाना है और आप उस कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए जितने कॉलम्स में आपको ये वैल्यूज चाहिए ठीक है तो यहां पे ये मैं चार कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं और अब इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और देन एंटर तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये एरे फॉर्मूला यहां पर आ जाता है फिर प्रेस करेंगे ये कुछ इस तरीके से तो ये देखेंगे कि ये सब जो है यहां पर ये कुछ इस तरीके से आ गया है तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं जहां पर भी आपने ये फॉर्मूला यूज किया यहां पर ये फॉर्मूला लगाया हमने तो यहां पर ये रेंज जब आप चेंज करेंगे तो देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ एफ करता हूं और ये वाली रेंज जो है मैं चेंज कर देता हूं यहां पे देख सकते हैं ये रेंज जो है इसको आप केवल चेंज कर दीजिए यहां पर आए और यहां से मैं क्या करता हूं ये रेंज चेंज करता हूं मतलब चार लिया था पांच कर देता हूं तो ये मैंने कर दिया पांच ठीक है और यहां पर बाहर क्लिक करना है आपको यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया और अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आप प्रेस कर ही चुके हैं अब सिर्फ एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी जगह ये फेल होकर आ गया है तो उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह ट्रिक पसंद आए गूगल शीट की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग